Olá pessoal, mais um dia de labuta aqui, de muito trabalho nessa agenda intensa que nós estamos promovendo aqui pela Europa. O dia hoje começou bastante corrido em Oslo ainda, né, na Noruega. Tivemos reunidos com um grupo de empresários que representa uma compra significativa de soja no Brasil. Eles são uns investidores é, um dos investidores principais aqui da Noruega, que, que adquire soja no Brasil, né? e eles estavam bastante preocupados com todo esse contexto político do Brasil, também demonstrou preocupação ah, às violações de direitos humanos e ambientais, principalmente dos povos indígenas. Alguns, inclusive, já sinalizaram que vão rever seus acordos, vão exigir algumas cláusulas que, que não está prevista nos acordos atuais e até sinalizaram uma possível é, ruptura né, do contrato para que, se porventura o governo brasileiro não cumprir, principalmente o agronegócio não cumprir com os acordos, com as exigências que ele vão impor, principalmente nas questões ambientais dos direitos indígenas. Depois dessa reunião, nós tivemos uh, um outro momento que foi conhecer alguns espaços na, na, em Oslo, né, fizemos algumas incidências com a fotografia, tivemos ah, fizemos algumas entrevistas e depois almoçamos e partimos ah, para a Holanda. Agora nós estamos em Amsterdã, acabamos de chegar e amanhã será outro dia bastante intenso, de muita atividade para poder né, incidir novamente, trazer outro, novas, novas incidências com outros governos, com outros agentes para continuar nessa jornada sem indígena, nenhum aguenta mais.